So. Ich bin froh, hier zu spielen, aber ich finde den Anlass ziemlich krass. Ich sag mal was dazu, wie ich das allgemein empfinde. Die Drogenpolitik, die wir hier in diesem Lande haben, die ist einfach mal voll vorn Arsch. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ich selber bin Arthrose-Patient ich habe die letzten zwei Jahre dafür gekämpft, endlich medizinisches Cannabis zu kriegen. Es hat zwei Jahre gedauert. Seit diesem Monat bezahlt mir die Krankenkasse mein Cannabis. Ja, aber es hat zwei Jahre gedauert. Ja, die Drogenpolitik ist hier nämlich folgende. Gerade die User von harten Drogen werden kriminalisiert, den wird ein Arsch getreten. Dabei darf jemand drei, vier, fünf Liter Wodka pro Tag trinken, ohne dass einer was dagegen sagt. Ja, das ist aber, ähm, ich bin kein Freund von Hartendruck, ich nehme selber keine. Ich bin Kiffer und äh, ich bin da echt kein Freund von. Aber jeder Drogentote, den wir hier in Deutschland haben, ist ein Opfer verfehlter Politik. Fertig. Und jetzt schreibe ich euch mal, spiele ich euch mal ein paar Lieder an. das Licht. Und ich sitze da, auf wen warte ich? Steine haben keine Flügel. Steine haben keine Flügel. Die Diebe warten und die Dieben scheun's. Es dreht sich alles ums Licht. Steine Steinemann Herzen hat manch ein tolles Gewicht. Steine haben keine Flügel. Steine haben keine Flügel. Manchmal habe ich das Gefühl, als Steine hängt. Werde ich los! Verpanikt frage ich mich. Was mach ich bloß? Steine haben keine Flügel. Steine haben keine Flügel. Dann greife ich hilflos um mich und die Hände suchen nach Halt! Jawohl, ich furchtbar schwitze. Ist mir kalt. Steuern. Steine Flügel. Ja, schönen Dank euch allen. Und Ich hab keinen Chef. Hansaliak, ich hab ne Ruhe. Bin ich richtig funktioniert? Ich hab alle, alle Zeit der Welt. Doch was ich nicht habe, ist besonders viel Geld. Aber Geld, was ist das schon? abreißt und hab dabei nicht viel, in etwa so viel, als wenn ich Gitarre spiele. und der Markt. Der wird immer größer, wir brauchen alles neu. Alles teurer, alles schöner, wir kriegen niemals genug und haben von allem zu viel. Und alle spielen mit bei diesem Scheißspiel und jetzt sitze ich da. und ich will noch mehr. Ich glaub, mein Tourismus war reiz. Nächstes Jahr schmeiß ich dann alles auf den Müll, weil ich dann wieder das Neueste will. Kapitalismus. Kapitalismus. socks. Got the tongueless socks. Got the tongueless socks. Got the doggies and socks, socks, socks, socks, socks. Und manche Leute, die sagen, das war schon immer so von Menschheit hat niemals frei. Also was glücklich, was floh. doch ich sag euch, das wird erst anders sein. Wenn wir uns endlich mal selbst befreien, Kapitalismus sagt, Kapitalismus sagt,